сүрүлүү ар кандай түрлөрү бар көбүнчө алар жылма сүрүлүү айлануу сүрүлүү статикалык сүрүлүү жөнүндө сүйлөшөт столдун бетинде жылып жаткан брусокко тийген беттердин ортосунда пайда болгон сүрүлүү күчү таасир этет бул күч адатта сыдырма сүрүлүү күчү деп аталат эгерде брусокту арабачага коюп аны жылдырсаңыз анда арабачанын айлануучу дөңгөлөктөрү менен стол бетинин ортосунда сүрүлүү пайда болот бул айлануу сүрүлүү болот айлануу сүрүлүү күчүн өлчөө менен биз анын жылма сүрүлүү күчүнүн алда канча аз экенине ынансак болот эгерде сиз аны орнун жылдыруу үчүн жетишсиз күч менен тилкеге аракет кылсаңыз анда калган сүрүлүү күчү тилкеге чоңдугу боюнча аракет кылуучу күчкө барабар бирок ага карама каршы багытта таасир этет